mande sambi, Ogum de lei, quem manda zambi, corre, corre, toda gira, corre, corre, toda gira, oi pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum de lei, Ogum de lei, quem zambi, Ogum quem manda sabe, corre, corre, toda gira, corre, corre, toda gira, oi para salvar filho de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua e eu vou girar, eu vou girar na linha de Umbanda, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh que mande zambi. Ogún lei que mande zambi. Corre, corre toda xira, corre, corre toda xira. Hoy para salvar filo de Ogun. banda. Ogunjile, Ogum de lei, que mande zambi. Ogum Que mande Zambi, corre, corre toda gira, corre, corre toda gira, Ai, pra salvar filho de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de Umbanda, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, oh, oh, oh. oh. Ogundilei, que mande zambi. Ogundilei, que mande sambi. Corre, corre toda gira. Corre, corre toda gira para salvar filhos de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua e eu vou girar. Eu vou girar na linha de Umbanda, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar. Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. Ogunhe, salve San Jorge, toda essa comanda de Ogum. Ogunhe!